夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたの言葉を夢に見る忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを洗う戻らない幸せが 家路に隠してたくらい過去もあなたがいなか永遠に暗いままきっともうこれいいぞ傷つくことなどありはしないとわかっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえ さいその全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない今でもあなたは私の光暗闇であなたの背をなぞった その輪郭全目に覚えている受け止めきれないものと出会うたびあれてやまないのは涙だけ何をしていたの何を見ていたの私の知らない横 であなたが今私のほがしようよな涙にくれ寂しさの中にいるなら私とことなどと交わされてくださいそんなこと心から願うほどに今でもあなたは私の光 愛の悲しみさえいの苦しみさえそれ全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない苦いレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない今でもあなたは私の光